كل عام انتي حياتي كل عام شفتها بعمري أنا وانت السنة اللي فيها حسيت بهنا يومي أنا في غيبتك عني سنة انت أنا وانا بدونك مين أنا لها يلا نطفي النور يلا ندخل بقى من جديد يا سهل عمر كله للفرح والحب عيد يلا نطفي النور يلا ندخل بقى من جديد